Nieźli koks Stalowni stal Zbrojona moc Walcowni walc Przywieźli koks Stalowni stal Zbrojona moc Walcowni walc Przywieźli koks Stalowni stal Zbrojona moc Walcowni walc Przywieźli koks fabryka, tylko fabryka dasz do pieca Daję na wódkę Daję na chleb, gdy dasz do pieca Daję na wódkę Podnieca Daję na chleb, gdy dasz do pieca Daję na wódkę Nikt ci tyle nie dał Nikt ci tyle down.